Hello everyone, welcome again to Learn English with Kodia. مرحبا بكم مجددا مع دروس سنة أولى بكالوريا ومع الوحدة الثانية للموضوع ديالها هو Education. وإن شاء الله اليوم غنشوفوا الدرس ديال Communication أو Functions وغنشوفوا واحد الدرس اللي هو مهم كتحتاجوه في يعني في هاد السنة والسنة إن شاء الله الثانية بكالوريا. نبداو على بركة الله وكما العادة يعني ورقة وقلم وشي كاس داتاي وإن شاء الله غتفهموا الدرس بسهولة okay العنوان ديال الدرس هو asking for and giving advice يعني طلب وإعطاء النصيحة okay؟ آه غنشوفوا واحد الحاجة مهمة هنايا advice غنشوفوا أول حاجة اش كنقصدو ب advice الكلمة ديال advice advice هو noun وكما كتلاحظوا is uncountable اش كنقصد ب uncountable ها هي عندنا هنايا في الجرامر advice is an uncountable noun do not say advices or an advice يعني ممنوع انك دير s تزيد s في الاخير ديال الكلمه باش تقول مثلا نصائح اوكي هنا التفكير بالفرنسيه ولا بالدارجه ولا العربيه ما فيكمش advice ما عندهاش s ديال الجمع اوكي وما يمكنش نقولوا an advice لان اصلا ان كاونتبل ما عندوش المفرد وما عندوش الجمع اوكي جود اش كنقصد بادفايس هي ان اوبينيون يو جيف someone اباوت وات they should do يعني واحد الراي كتعطيه شي واحد على آه، تعطيه شي واحد آه، على شنو خاصو يدير يعني كنقولوا النصيحه ذاتس ادفايس مثلا You should have followed my advice يعني كذلك انك تتبع النصيحة ديالي اوكي okay. هنا بعض العبارات كنقولوا advice on ولا about مثلا advice on saving energy نصيحة حول الحفاظ على الطاقة I need some advice about my computer كنحتاج بعض النصيحة آه، يعني حول الحاسوب ديالي كما قلت لك هنا نقدر نديرو some مثلا ما نديرو and ولا A غنديرو sum اوكي uh, on somebody's advice هذه واحد العبارة أخرى مثلا on her doctor's advice يعني كنقصد بها يعني because her doctor advised her يعني بناء على نصيحة شخص ما هنا بناء على نصيحة دكتور okay Smith decided to take early retirement okay يعني سميث قرر أنه باش يتقاعد مبكرا okay واحد الملاحظة أخرى مهمة uh, do not confuse the noun advice with the verb advise he gave me some useful advice I can, or uh, I can advise uh, can you advise me on college courses اوكي هنا اش قال لكم يعني ما تخلطوش advice اللي مكتوبه بسي اللي هي noun اسم مع advise لب بإس هاد ادفايز لب بإس كنطقوها بالزاد يعني ادفايز وهاد ادفايز ب s راه هو فعل هنا عندنا فعل وهنا اسم اوكي جود هادشي اللي آه، عندنا بالنسبه للادفايز آه، بالنسبه اللي كيسولوا على آه، يعني لما نقولوا عندنا نصائح بزاف كنقولوا pieces of advice اوكي نصيحه واحده هي a piece of advice اوكي جود ندوز دابا لحاجه اخرى اوكي غنشوفوا واحد آه، الحوار عندنا هنايا علي وعندنا ايمن هما الضيوف ديالنا كما العاده علي قال هاد آه، الجمله التاليه I have an exam next week and I'm not ready yet. What should I do? اوكي هنا علي قال عندي امتحان السيمانه الجايه وما مستعدليش what should I do شنو خاصني ندير هنا what does علي do شنو دار علي هنايا خصوصا ال expression اللي بالاحمر يعني العباره اللي باللون الاحمر فكروا مزيان very good هنا علي asks for advice هنا علي كيطلب النصيحة what should I do يعني كيطلب النصيحة اوكي غنشوف واش دار آه ايمن كيفاش جاوبو كيما قلنا هي العبارة هنايا هنا ايمن قال I think you should organize your time I think you should organize your time your time sorry يعني كنظن بانك خاصك تنظم الوقت ديالك what does Ayman do here شنو دار ايمن في هاد الاكسبريشن اللي قال خصوصا بالاحمر you should organize your time very good ايمن gives advice ايمن يعني اعطى النصيحه اوكي okay. ايمن gives advice good وهادشي كيحيرنا آه، كيحيلنا الى آه، شنو هما العبارات اللي كنستعملو باش نطلبو النصيحه والعبارات اللي كنستعملو باش كنعطيو النصيحه اوكي آه، نبداو ان شاء الله مع asking for advice اوكي سوري آه، هنا عندنا سي ادفايس شنو اوكي انا هنا خص تكون سي اوكي سو ادفايس asking for advice عندنا عبارة أولى هي what should I do what can I do تقريبا نفس المعنى يعني شنو شنو خاصني ندير يعني شنو بإمكاني ندير okay what should I do what can I do uh, how do you advise me يعني كيفاش ممكن أنك تنصحني كيف يمكنك أن تنصحني how do you advise me how can you advise me يعني كيفاش بامكانك انك تنصحني هنا آه كتبدا في اطارات ديال الاشكال اللي عندك مثلا آه I have مثلا an exam next week كما شفنا الحاله ديال علي اوكي وكتزيد لي هذه العباره هذه and I don't know what to do يعني كتبين بانك كطلب النصيحه بطريقه غير مباشره اوكي عندي امتحان السيمانه الجايه and I don't know what to do وما عرفتش شنو ندير اوكي بحال كطلب النصيحه بطريقه غير مباشره اوكي سو so, هادو بعض العبارات اللي عندنا في asking for advice what should i do what can i do how do you advise me how can you advise me and you state the problem and then you add and I don't know what to do نمشيو دابا ان شاء الله ل given advice given advice غادي نميزو بين ثلاثه ديال انواع ديال given advice عندنا اول حاجه هما regular advice يعني النصيحه اللي كتعطيو بشكل عادي يعني آه، آه، مع الناس اللي كنعرفو واللي ما كنعرفوش الى اخره كتكون يعني في الوسط نصيحه آه، يعني عاديه اشهر عبارات هما you should plus verb وفي حالة النفي نيجاتيف كنقولوا you should not ولا you shouldn't زائد الverb أو I advise you to plus verb مفهوم I advise you to plus verb اوكي آه الحاله نيت نسيتها ما قلتهاش لكم الى عندنا النفي هنايا يعني كنصحك باش ما ديرش حاجه كنقولوا I advise you وكنديرو نوت هنا في البلاصه كنديرو آه نوت غنزلو هادي بحال هنايا كنديروها قبل تو اوكي كتجينا كنقولو I advise I advise you not to plus verb اوكي مثلا كنصحك ما تكميش غنقول لك I advise you not to smoke اوكي ولا يو شود نوت سموك ولا يو شودنت سموك نمشيو دابا للنوع الثاني ديال آه، الجيفين ادفايس اللي هو friendly advice يعني النصيحة اللي كتعطي بحال صحابك الناس اللي كتعرف مزيان الناس اللي كتزعم عليهم كما كنقولوا اوكي كنعطيهم هاد النصائح هادو حتى هما كيتسموا friendly advice اول عباراتنا هي why don't you plus verb اوكي okay? هي علاش الا آه، يعني علاش ما ديرش هذه القضيه مثلا why don't you see a doctor علاش الا ما آه، كنقولوا مثلا علاش ما تشوفش شي طبيب اوكي ماشي سؤال كنقول علاش ما تشوفش شي طبيب يعني كاقتراح لما لا ترى مثلا طبيبا اوكي why don't you plus verb يعني كاقتراح ونصيحه اوكي وايضا اثنين هادو كنسمعو في الاقتراح وفي النصيحه how about كومبلاس نون زائد اسم ولا verb إوا درنا verb غادي نزيدو ليه ing مثلا بغيت ننصح شي واحد مثلا يمشي يشوف الطبيب كاقتراح او نصيحه نقول ليه how about seeing see كنزيدو ing well how about how about seeing a doctor how about seeing a doctor okay آه مثلا شي واحد تطلب مثلا ما عرفش اين دوله غيسافر لها في العطله مثلا تقولي هاو اباوت انجلاند ماذا عن بريطانيا هاو اباوت السنغال هاو اباوت زيمبابوي هاو اباوت تنزانيا how uh, كتختار عليه مثلا الدولة uh, اللي ممكن تدوز فيها عطلة مزيانة مشي دابا uh, other expressions اوكي غناخدو ثلاثة في دقة واحدة اللي هي if I were you I'd ولا I would plus verb if I were in your position I'd or I would plus verb if I were in your shoes I'd or I would plus verb هادو بثلاثة هادو تقريبا نفس المعنى هي كون كنت بلاصتك كون درت كذا وكذا مثلا If I were you, كنت بلاستيك I'd see a doctor كنت بلاستيك غادي نشوف مثلا طبيب بحال الا كان شي واحد مثلا مريض Okay. آه كنقولوا I'd the short form, العباره مختصره ولا إذا ما درناش هاد I'd كنديروا العباره الكامله اللي هي I would Okay. غير هي مشهوره بزاف حيت العباره كنسمعوها بزاف في, في, في الادراس spoken English. شي كتسمعوا غير I'd مثلا uh, well if I were you I'd see a doctor كتسمع ديك I'd okay. uh, هنا كون كنت كون كنت كنت انا هو آه، انت هنا كون كنت بلاستك هنا ذات الترجمه الحرفيه الاكسبرشن الثالثه هي كون كنت في الصباط ديالك آه، يعني اللي كيت صحاب الترجمه الحرفيه هنا ما تجربوش okay. so try to understand the meaning هكذا كيتسمى بحال ATM if I were in your shoes كو كنت في صباطك يعني كون كنت بلاصتك هادو ثلاثة عندهم نفس المعنى كون كنت في مكانك لو كنت مكانك لا فعلت كذا وكذا هذا بالنسبة ل friendly advice نمشيو دابا لآخر نوع ديال ال advice عندنا strong advice اش كنقصدو ب strong advice هي النصيحة اللي كتكون قوية كيكون بحال توبيخ ونصيحة في نفس في نفس الوقت عندنا جوج عبارات عندنا يود آه، ولا you had better زائد verb plus verb واتنا you ought to plus verb uh, you had better ولا you'd better اش كنقصدو بها يعني من الافضل مثلا الا آه، قالك شي واحد مثلا راني مريض وفيا سخانه كذا وكذا غتقول ليه يود بيتر سي ا دكتور علاش هاد يود بيتر كتعني خاصك من الافضل دير شي حاجه حيت الا ما درتيهاش شي حاجه خايبه غادي توقع اوكي يعني كتكون نتيجه خايبه الا ما درتيش هذيك الحاجه مثلا شي واحد عنده امتحان غدا ولا عنده السيمانه الجايه كما المثال ديال علي غتقول لي هاد بيتر ريفايز ناو او ما غاديش يجيب نقاط مزيانين في الامتحان هذا هو الشيء اللي كنقصدو بهاد بيتر يعني من الافضل يو اوت تو to فيرب يو اوتو كتعني بغينا آه، نعوضوها بشي عباره اخرى يعني باش تفهموها مزيان كنقولوا this is very important this is a very important thing to do يعني هاد القضيه راه حاجه مهمه خاصك ديرها يعني نصيحه ولكن كتكون يعني فيها اهميه كبيره يعني بحال شي واجب كنقول بحال آه، this is a very important thing to do هذه حاجه مهمه بزاف اللي خاصك دير اوكي okay? مثلا كتقولي you ought to see a doctor يعني كتقول لي هذه يعني آه، رؤيه الطبيب او زياره الطبيب راه حاجه مهمه بزاف خاصك ديرها اوكي يعني بحال كتقولي من الواجب ديالك انك خاصك تشوف الطبيب هنا هذا هو المثال ديال المعنى ديال يو اوت تو اوكي يعني خاصك ولكن آه، كتكون يعني نصيحه قويه اوكي ماشي غير نصيحه عادي يعني بامكانك ديرها ولا ما ديرهاش هنا الا ما درتيهاش يعني بحال شي حاجه خايبه كتوقع لا قدر الله اوكي so uh, let's move to some examples examples we have Ali again and Ayman I feel sick today and I don't know what to do يقول كالي بأنه كيحس براسو مريض اليوم وما عرف شنو يدير اوكي هذيك العبارة شنو قبيلة ديال expressing a problem كتعبر على شي مشكل وكتزيد الاكسبريشن ديال I don't know what to do أيمن I think you should see a doctor as soon as possible. كنظن بأنك خاصك تشوف طبيب you should see a doctor as soon as possible في أسرع وقت ممكن أو في أقرب وقت ممكن هي as soon as possible another example دائما يعني الضيوف ديالنا تحسها علي وايمن uh, I want to learn English what should I do بغيت نتعلم الانجلي what should I do شنو خاصني ندير اوكي بما ان علي هنا وايمن اصدقاء مقربين غيسالو friendly advice اوكي غيعطيه نصيحه يعني اخويه كما كنقولوا يعني ديال الاصدقاء uh, if I were you I would read books and listen to English songs. Okay, استمع العبارة ديال لو كنت مكانك if I were you I would توعب بالفعل بدو بالأزرق ما أفعال okay هنا ردوا البال I would read books ملي كتكون مثلا كتنصح شي واحد يدير بزاف ديال الحوايج كنديرو would زائد فعل read books كنقولو and وكدير الفعل الآخر and listen to English songs okay ملي كنكتب كون قريت الكتب يعني ديال لونكلي ونسمع الاغاني الانجليزيه يعني اغاني بلونكلي في الاخير غنخليكم هاد التمرين غتجاوبوا عليه في التعليقات اوكي سواء في, في يعني في اليوتيوب او في الصفحه ديالنا على الفيسبوك ان شاء الله اوكي آه، الاكسرسايز هو هذا واحد السؤال in your opinion what should students do to get high marks اللي في الرأي ديالكم شنو خاص التلامذ يديروا باش يحصلوا على نقاط عالية يعني باش تنصحوهم يعني في الرأي ديالكم كيفاش غتنصحو التلاميذ باش يجيبوا نقاط مرتفعة ويكون هادشي بعيدا على النصائح ديال نقلو النقيل ما يخدمش هنايا اوكي so no cheating okay so uh, that's all for today هادشي اللي عندنا في هذا الدرس هذا كنتمنى يكون يعني الشرح سهل وواضح وتكونوا فهمتوا الدرس وكما العاده يعني آه، اللي ما مشتركش يشترك معنا في القناه وضغطوا على زر لايك باش يوصل هذا الدرس لاكبر عدد من المستفيدين ان شاء الله وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والعائلات باش تعمل فائده بحول الله اوكي okay? and thank you very much see you الله in the next lesson